Часто доводиться неодноразово звертатися до одного і того самого сайту. Щоб кожного разу не вводити адресу потрібного сайту з клавіатури, можна створити в браузері список сайтів, обраних для швидкого доступу. У кожного браузера є інструменти для створення такого списку. Так у браузері Internet Explorer існує панель уподобань, на якій відображається список гіперпосилань на сайти, обрані для швидкого доступу. У браузері Google Chrome і про посилання для швидкого доступу до веб-сайту називають закладкою. Меню закладки міститься в головному меню програми, що відкривається вибором кнопки налаштування та керування Google Chrome, створення використання та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу в усіх браузерах, виконується подібним способом. Розглянемо їх на прикладі браузера Google Chrome. Для того, щоб додати адресу до списку сайтів, обраних для швидкого доступу, потрібно в меню закладки вибрати команду Додати цю сторінку до закладок та вибрати кнопку Виконано у вікні, що відкриється. Створити закладку на веб-сторінку також можна вибравши значок Зірочка у полі адреси. Для того, щоб у подальшому скористатися створеною закладкою, для відкриття веб-сторінки потрібно в меню закладки вибрати в списку ім'я потрібної сторінки. Список сайтів можна редагувати додавати, вилучати, перейменовувати, переміщувати закладки, впорядковувати їх по папках. Для цього потрібно відкрити головне меню браузера та виконати команду закладки диспетчер закладок. На вкладці Диспетчер закладок, що відкриється, можна редагувати список, використовуючи меню Упорядкувати та контекстні меню закладок і папок. Веб-сторінки, а також зображення та фрагменти текстів з них можна зберігати на носіях даних для подальшого використання без підключення до інтернету. Якщо на веб-сторінці корисними є більшість тексту та зображень, то можна зберегти на носії даних весь її зміст. Для цього потрібно відкрити головне меню браузера, вибрати команду Зберегти сторінку як, відкрити у вікні Зберегти як папку, в якій ви плануєте зберегти веб-сторінку, вибрати кнопку Зберегти. В результаті у вибраній папці буде збережено файл, ім'я якого збігається з іменем веб-сторінки з розширенням імені HTM, а також папка з таким самим іменем з додатком Files. У цій папці будуть збережені файли з усіма зображеннями та іншими об'єктами, пов'язаними з веб-сторінкою. Файл збереженої веб-сторінки можна відкривати та опрацьовувати навіть підключення до інтернету відсутні. Якщо вас цікавить невеликий фрагмент тексту з веб-сторінки, то його можна виділити так само, як фрагмент текстового документу та скопіювати в буфер обміну, після чого вставити в текстовий документ у середовище текстового процесора або в текстовий об'єкт в редакторі презентації. Зверніть увагу, що під час вставлення в текстовий документ фрагменту тексту, копійованого з веб-сторінки, може зберігтися частина форматування. Тому документ із цитатами з веб-сайту бажано форматувати для надання всім частинам тексту єдиного формату. Для збереження зображення з веб-сторінки потрібно відкрити контекстне меню зображення, вибрати команду Зберегти зображення як, відкрити у вікні Зберегти як папку, призначену для збереження зображення з веб-сторінки і вибрати кнопку Зберегти. Усі ресурси інтернету, тексти, зображення, музичні твори, відео тощо мають своїх власників, і права на ці матеріали належать саме власникам. Лише вони мають право розповсюджувати ці матеріали підписувати своїм іменем, отримувати за них винагороду тощо. Ці права називають авторськими, і їх охороняє закон про захист авторських прав. Існує навіть міжнародний знак охорони авторського права копірайт, що з англійської означає право на створення копій. Якщо людина видає чужі матеріали за свої, ставить своє прізвище під чужим текстом або фотографією, то таке порушення називають плагіатом. Якщо ви отримали з інтернету та підписали своїм прізвищем реферат або презентацію, це також вважається плагіатом. Використовуючи чужі матеріали з інтернету, копіюючи їх на носії даних, вставляючи в презентації чи текстові документи, потрібно дотримуватися певних правил, щоб не порушувати закон про захист авторських прав, запитувати дозвіл на використання матеріалів у їх автора. Це можна зробити, надіславши листа автору, якщо його ім'я або контакт дані вказані на сайті. Використовуючи цитати з якогось тексту або зображення, отримані з інтернету, обов'язково вказувати адресу сайту, звідки вони були скопійовані, та не розповсюджувати чужі твори без дозволу автора.